Hai, saya Tegar Prajaksa. Selamat datang di komunitas kami. Kami adalah tim bangkit, di mana di dalam komunitas kami rata-rata adalah para pengusaha dan para entrepreneur. Kenapa di komunitas kami kami menganjurkan Anda untuk setiap manusia selalu memiliki impian atau keinginan yang saya gambarkan seperti sebuah lingkaran, entah itu mobil, rumah baru, atau jalan-jalan ke luar negeri atau mungkin ibadah haji dan lain sebagainya. Namun, tidak hanya itu, manusia juga harus memenuhi kebutuhan. Di mana untuk memenuhi kebutuhan ini saja, manusia harus menukarkan gaji atau pendapatan yang mayoritas di negara kami, negara Indonesia, mereka menukarkannya dengan cara bekerja, ya. Mereka mendapatkan penghasilan gaji pendapatan dengan cara bekerja. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini, yang bisa dipenuhi adalah sebesar lingkaran yang sama dengan besarnya gaji atau pendapatan mereka. Namun faktanya ternyata pendapatan atau gaji itu selalu lebih kecil daripada pengeluaran atau kebutuhan. Contohnya saja, ketika pendapatannya 800 ribu, pengeluaran atau kebutuhannya 1 juta. Di mana ini terjadi minus 200 ribu, yang pada akhirnya negara kami di Indonesia mengenal istilah namanya gali lobang tutup lobang yaitu kita menutupinya dengan sebuah lingkaran yang kita sebut dengan lingkaran hutang. Baiklah, dengan hutang sekarang kita bisa menghilangkan minus kita atau memenuhi kekurangan kebutuhan kita. Namun bagaimana dengan apa yang kita impikan? Apakah kita harus gali lobang tutup jurang untuk memenuhinya? Tentu tidak mungkin. Inilah pentingnya kenapa kita harus membangun aset, kenapa kita harus memiliki usaha, entah usaha sampingan atau Anda menjadi pengusaha. Karena dengan Anda usaha, Anda yang menetapkan penghasilan. Ketika Anda bekerja, Anda penghasilannya ditetapkan. Dan usaha hasilnya tidak pernah tetap, yaitu bisa semakin membesar, semakin membesar, dan semakin membesar. Sehingga kondisinya nanti akan berubah. Anda akan memiliki pendapatan lebih daripada pengeluaran sehingga Anda masih punya uang untuk Anda tabung atau uang yang Anda tabung bisa Anda gunakan untuk memenuhi keinginan atau memenuhi kebutuhan Anda tanpa Anda harus hutang. Namun faktanya, ternyata zaman sekarang tidak semua bisnis itu mudah dan layak dijalankan. Makanya kita harus tahu apa itu bisnis yang mudah dan layak dijalankan. Yang pertama, rata-rata orang harus melihat dulu dari segi modal. Yang kedua, kita juga perlu melihat hasil dan keuntungannya. Yang ketiga, kita lihat dulu sistem dan produknya atau pasarnya dan yang terakhir kita lihat resikonya. Sehingga harapan saya ketika kita bisa melihat keempat hal ini, kita bisa e, lancar untuk berbisnis. Yang pertama kalau Anda saya tawari untuk memulai bisnis Anda pilih mana satu? Bisnis dengan modal besar namun keuntungan kecil atau bisnis dengan modal kecil namun keuntungan besar? Tentu semua orang memilih yang kedua yaitu bisnis dengan modal kecil namun keuntungannya besar ya tetapi besar saja tidak cukup karena kita nggak mungkin ya berharap hasil besar tapi yang kita dapatkan malah setiap tahun kalau bisa hasil kita cepat ya nah dan yang ketiga transparansinya harus jelas buktinya harus jelas hitung hitungannya jangan sampai keliru ya dan pasarnya kalau kita memilih pasar, kita harus yang pertama harus cari yang halal karena kita tinggal di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, sehingga kita harus cari produk yang halal untuk dipasarkan. Yang kedua, produk yang kita jual harus dicari customer atau sesuatu yang dibutuhkan orang. Sehingga harapannya ketika kita menjual sesuatu yang dibutuhkan customer, maka nanti akan sangat mudah untuk dipasarkan. Yang keempat, pasar atau produk kita itu harus tidak musiman, yaitu stoknya selalu ada dan resikonya harus kecil. Nah, setelah kami mencari, ya, komunitas kami mencari ke seluruh dunia atau ke seluruh Indonesia, ada satu perusahaan yang sangat layak untuk dijalankan bagi Anda yang ingin memulai untuk usaha yaitu kita bekerja sama dengan PT Duta Network Indonesia. Kenapa kita memilih PT Duta Network Indonesia sebagai supplier? Karena PT Duta Network Indonesia adalah sebuah perusahaan franchise di mana PT Duta Network ini sudah berdiri sejak tanggal 19 Januari 2006 dan berkantor pusat di Solo Paragon, yaitu perusahaan asli Indonesia dan telah go internasional untuk Indonesia. Modalnya untuk membeli franchise PT Duta Network Indonesia sangat terjangkau sekali yaitu antara Rp185.000 minimal sampai dengan maksimalnya Rp1.295.000. Kalau kita masukkan dalam modal kira-kira termasuk modal besar atau kecil ya? Jelas termasuk modal yang sangat kecil sekali. Bagaimana dengan hasil dan keuntungan di PT Duta Network Indonesia? di PT DNI ini hasil keuntungannya ternyata sangat fantastik sekali yaitu kita diberikan keuntungan minimal 150.000 per hari ya. Menurut Anda sudah termasuk keuntungan kecil atau besar nih 150.000 per hari? Besar ya. Nah, bagaimana dengan transparansinya? Ini sangat menarik sekali di mana di PT Duta Network Indonesia semua hasil itu bisa di print out di rekening secara otomatis sehingga tidak ada yang tertipu atau dibohongi, ya. Nah, bagaimana produknya? Sistem dan produk yang ditawarkan oleh PT Duta Network Indonesia adalah pulsa. Jelas, kalau dari kelayakan tadi katanya produk harus halal ya, pulsa halal. Yang kedua, masalah produknya harus dicari customer, saya ingin tanya pada Anda. Saat ini Anda yang butuh pulsa atau Anda yang mencari pulsa atau pulsa yang cari Anda. Jelas kita yang butuh pulsa sehingga sangat-sangat mudah sekali untuk dipasarkan dan tidak musiman karena stoknya selalu ada. Bagaimana dengan resikonya? Jelas, kalau kita bicara pulsa, kita tidak memiliki resiko atau 0%. Satu, kita tidak perlu bicara masalah keracunan ya setelah pakai pulsa. Kita tidak perlu menjelaskan kandungan vitamin dan efek samping dan lain sebagainya. Dan dengan pulsa, ketika pulsa kita tidak ingin kita jual atau ya e, tidak laku lah itu hitungan terburuknya, maka kita bisa pakai untuk diri kita sendiri. Kita kan juga tetap butuh pulsa untuk handphone kita, untuk modem kita ya. Bahkan sekarang PLN juga sudah memakai pulsa. Sehingga sangat-sangat layak sekali untuk dijalankan. Produk yang sebetulnya diproduksi oleh PT Duta Network Indonesia adalah sebuah kartu chip penghemat pulsa. Kartunya seperti ini, di mana dengan kartu chip penghemat pulsa ini Anda akan memiliki beberapa fasilitas. Yang pertama, kartu ini nanti diaktifkan di handphone Anda. Ketika kartu ini diaktifkan di handphone Anda, maka handphone Anda yang pertama akan bisa melakukan transaksi pulsa ke GSM ataupun CDMA e selama 24 jam. Artinya kalau Anda disuruh milih ngisi pulsa ke counter atau ngisi dari handphone sendiri, pilih mana ya? Jelas pilih transaksi dari handphone sendiri. Jadi sangat praktis sekali. Sehingga kalau Anda tengah malam kehabisan pulsa pun Anda tidak perlu bingung ya. Yang kedua, tidak hanya untuk pulsa handphone Anda, namun dengan kartu ini Anda juga bisa melakukan pembayaran PLN baik yang prabayar ataupun yang pasca bayar dari handphone Anda sungguh sangat lebih praktis lagi. Jadi Anda membayar tagihan listrik Anda baik yang sudah pakai pulsa atau yang tidak, Anda bisa dari handphone Anda sehingga Anda nggak perlu ngantri ya. Yang ketiga, tidak hanya untuk bayar PLN, tapi Anda juga bisa membayar tagihan Speedy, ya, internet Anda di rumah dan juga telepon rumah Anda dari handphone Anda. Yang keempat, kalau kita bicara kualitas transaksi, jelas transaksi pulsa kualitasnya adalah antara cepat atau tidak. Perusahaan PT Duta Network Indonesia memiliki server yang sangat-sangat luar biasa, di mana Anda nanti bisa melakukan multi transaksi lebih cepat dan tanpa antri. Yang kelima, nanti handphone Anda jelas akan lebih hemat pulsa seumur hidup Anda. Bagaimana bisa begitu? Sekarang Anda tanyakan pada diri Anda. Ketika Anda sekarang melakukan transaksi pulsa ke agen pulsa atau ke counter, menurut Anda Anda melakukan penghematan atau pemborosan? Pemborosan ya, kenapa? Karena di situ kan ada kos yang terbuang atau ada laba. Nah, kalau Anda disuruh menghitung, kita anggap aja labanya seribu. Dari dulu pertama Anda pakai pulsa sampai sekarang, pernahkah Anda menghitung berapa kali Anda sudah ngisi pulsa ke konter? Besok dan seterusnya, apakah Anda masih tetap pakai pulsa? Bayangkan Anda kalikan dengan laba yang harus Anda store ke konter itu. Anda pilih mana, uang itu Anda terus setorkan ke konter atau masuk ke kantong Anda sendiri. Sehingga kalau Anda bisa transaksi pulsa dengan kartu chip ini, Anda sudah tidak perlu lagi mengeluarkan laba ke konter dan uangnya masuk ke kantong Anda sendiri. Sangat luar biasa hemat. Yang kedua, Kartu ini juga tidak hanya berfungsi untuk handphone Anda. Yang kedua, kartu ini juga berfungsi sebagai diskon card yaitu kita bisa belanja murah di lebih dari 200 outlet di seluruh Indonesia. PT Duta Network Indonesia telah menggandeng lebih dari 200 outlet di seluruh Indonesia. Yang ketiga, kita telah melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Mandiri, di mana Bank Syariah Mandiri mengeluarkan ATM co-branding berlogo perusahaan PT Duta Network Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang besar. Perusahaan kita adalah perusahaan yang halal dan perusahaan kita adalah perusahaan yang sangat-sangat fantastik sekali. Yang keempat, kita bisa mendapatkan pulsa gratis dan peluang usaha juga. Pasti Anda bertanya, bagaimana caranya untuk dapat pulsa gratis dan peluang usaha di sini? Sebelumnya saya ingin bertanya pada Anda, apakah dengan Anda mengisi pulsa ke konter Anda bisa dapat pulsa gratis? Tentu tidak. Apakah Anda dengan mengisi pulsa ke konter Anda akan memiliki sebuah peluang usaha? Tidak, adanya Anda yang akan menjadi peluang bagi konter. Bagaimana caranya untuk dapat pulsa gratis dan peluang usaha ya di PT Duta Network Indonesia itu sangat sederhana sekali. Caranya, yang pertama Anda cukup registrasi handphone Anda dengan kartu ini sekali seumur hidup, biayanya hanya Rp185.000 sekali seumur hidup. Ya, 185.000 sekali selamanya, tidak ada daftar ulang, tidak ada uh, apa renewal ya atau istilahnya itu tidak bisa mati atau tidak ada masa tenggang, masa aktifnya. Ini selamanya ya untuk handphone Anda selamanya. Bahkan handphone Anda hilang pun nanti juga bisa diproses. Terus ketika Anda menginginkan untuk menjalankan bisnisnya, hasil apa yang akan Anda dapatkan dan bagaimana caranya? Caranya yang pertama, Anda akan mendapatkan hasil yang kita sebut dengan komisi sponsor atau referensi. Di mana saya contohkan ini Anda. Pada saat Anda menceritakan ya konsep atau fasilitas kartu ini kepada seorang teman Anda, sebut saja namanya Budi, maka Anda akan mendapatkan hasil pada saat Budi juga membeli dan tertarik dengan memakai kartu ini. Anda dapat uang sebesar Rp20.000. Katakan Anda juga cerita pada seorang teman bernama Citra. Nah, pada saat Citra juga memakai kartu ini, Anda juga mendapatkan hasil lagi sebesar Rp20.000. Sekarang, komisi referensi Anda menjadi 2 kali Rp20.000, yaitu sama dengan Rp40.000. Yang kedua, Anda akan mendapatkan bonus tambahan yang kita sebut dengan komisi pasangan. Di mana komisi pasangan ini terjadi ketika ini saya tarik garis tengah. Ketika garis tengah ini muncul, kita lihat Budi di kiri, Citra di kanan. Sehingga ketika kita pasangkan akan terjadi satu pasang. Dan setiap terjadi satu pasang kiri dan kanan, Anda mendapatkan bonus sebesar 22.500 uang masuk ke rekening Anda dan sisanya yang 7.500-nya saldo pulsa masuk di handphone Anda. Nah, bagaimana kalau Budi dan Citra juga menceritakan kembali tentang keuntungan dari kartu ini? Sebut saja si Budi menceritakan kartu ini pada 12 orang temannya. Dan walhasil 12 orang temannya membeli kartu chip ini semuanya. Berarti karena yang menjualkan Budi yang mendapatkan komisi referensi 20.000 kali 12 jelas adalah Budi karena Budi yang menjual. Bagaimana dengan Anda yang jelas-jelas tidak mengerti kalau Budi menjualkan 12 kartu pada temannya, Anda mendapatkan sebuah komisi sebesar Rp12.000 yang kita sebut dengan komisi titik, ya. Bagaimana 12.000 ini terjadi? Intinya, pada saat Budi menjualkan satu kartu, Budi mendapatkan 20.000, Anda mendapatkan 1.000 rupiah. Bagaimana dengan Citra? Ketika Citra menjualkan 15 kartu, Citra mendapatkan 15 kali 20 ribu dan Anda dapat 15 ribu. Sehingga komisi titik Anda sekarang jadi 12 ribu dijumlahkan dengan 15 ribu. Ini masih belum selesai. Tadi katanya kalau ada satu kiri, satu kanan, kita dapat 30 ribu atau 22 setengah dan 7 setengah. Tapi kita lihat sekarang di kiri ada 12, di kanan ada 15. Saat kita pasangkan, ini ada 12 pasang. Tinggal kita kalikan saja 22.500 kali 12 dan 7,5 kali 12. Hasilnya masuk di komisi pasangan. Sehingga total komisi yang Anda dapatkan uangnya adalah sebesar 359.500 dan pulsa gratisnya 97.500 dalam waktu satu hari. Ketika di keesokan harinya terjadi penjualan kembali, Anda akan tetap mendapatkan keuntungan dan penghasilan selamanya. Ketika Anda ditawarkan untuk berbisnis, Anda pilih mana? Anda ingin untung yang kecil, sedang, atau yang besar? Atau Anda ingin yang lambat, sedang, atau cepat? Tentu semua orang memilih yang cepat. Di PT Duta Network Indonesia, Anda juga bisa memilih apa yang Anda inginkan. Kalau Anda menginginkan hasil yang lambat, Anda boleh memilih sistem lambat, yaitu dengan registrasi satu kartu sebesar 185.000. Anda sudah memiliki satu chip. Hasilnya, saat Anda memiliki satu chip, kemudian Anda berhasil menjualkan 8 kartu kepada 8 orang, ya, artinya Anda menjualkan pada satu orang satu kartu, ya, dan ada 8 orang membeli kartu, maka hasil yang Anda dapatkan adalah sebesar uangnya 250.000 dan pulsanya 30.000. Namun, ini hanya sekali penjualan dan pada saat teman-teman ini nanti 8 orang yang membeli kartu melakukan penjualan kembali, tentu Anda juga mendapatkan hasil kembali. Kalau Anda ingin yang sedang, Anda bisa registrasi sistem sedang, yaitu Anda bisa beli tiga kartu di mana registrasinya 555 ribu. Tiga kartu ini nanti diaktifkan di satu handphone Anda. Jadi Anda nggak perlu pakai tiga nomor handphone atau tiga nomor rekening. Jadi tiga kartu ini untuk satu nomor handphone Anda dan pada saat sama Anda menjualkan 8 kartu, sama-sama jual 8 kartunya dengan sistem lambat, hasilnya jelas berbeda. Ketika Anda mem memilih sistem sedang, Anda jual 8 kartu, hasilnya uangnya 410.500, pulsanya 67.500. Jadi kerjanya sama, capeknya sama, namun hasilnya berbeda. Bagaimana kalau Anda menggunakan sistem cepat ya. Kalau Anda ingin yang cepat, saya sarankan Anda untuk memilih sistem cepat, yaitu Anda membeli 7 kartu, registrasi 7 kartu sebesar 1.295.000. Ini maksimal ya untuk satu nomor handphone Anda dan satu nomor rekening Anda. Namun ketika Anda sudah memiliki sistem cepat atau 7 kartu dan Anda sama-sama menjualkan 8 kartu, hasil yang Anda dapatkan uangnya 688.500 dan pulsanya 150.000. Sekarang menurut Anda memiliki sistem lambat, sistem sedang yang dan sistem cepat, yang lebih besar hasilnya, lebih besar yang mana? Jelas yang sistem cepat ya atau yang 7 kartu. Dan masalah kecepatannya yang paling cepat yang mana? jelas yang 7 kartu. Berarti yang paling enak menurut Anda saat ini, Anda pilih registrasi yang satu, yang tiga, atau yang 7 jelas yang tujuh ya. Ketika Anda sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan kami, ya, perusahaan atau komunitas kami memberikan kemudahan, yaitu kemudahan dalam menjalankan bisnis ini yang pertama adalah kita memiliki kerja tim yang sangat solid sekali. Komunitas kita atau tim bangkit itu adalah tim nomor satu di Indonesia, ya, di mana di dalam komunitas ini adalah tempatnya orang-orang profesional yang siap membantu Anda untuk mengembangkan bisnis ini. Yang kedua, hak usaha Anda akan berlaku selamanya. Artinya, sangat mudah sekali untuk menjalankannya. Anda tidak perlu menyita waktu kapanpun Anda mau memulainya, atau kapanpun Anda e, mau sibuk di bisnis apapun, atau Anda sibuk dalam kegiatan lain. Hak usaha ini tetap berlaku bagi Anda selamanya. Ya, yang ketiga, residual income artinya saat Anda nanti sudah mulai menjalankan bisnis ini, Anda hanya tinggal bekerja sekali namun hasilnya selamanya. Artinya Anda tinggal membangun aset, Anda membangun tim Anda, Anda membangun leader-leader Anda. Nah, pada saat tim Anda nanti terbentuk dan mereka melakukan penjualan, Anda akan mendapatkan sebuah penghasilan yang disebut dengan residual income. Anda tidak perlu uh, istilahnya itu ngapa-ngapain di rumah ya, Anda liburan dengan keluarga, namun Anda tetap dapat uang di rekening dan Anda tetap dapat pulsa di handphone Anda. Enak ya. Dan yang keempat, kemudahan dalam menjalankan bisnis ini adalah kita memiliki pelatihan dan pengembangan diri sehingga kita nanti akan dilatih dan diajarkan untuk menjalankan bisnis ini secara baik dan benar. Yang kelima, kita memiliki sebuah strategi yang sangat-sangat luar biasa yang kita sebut dengan fokus spillover. Dengan strategi fokus spillover, omset kita bisa naik sekali ya. Jadi bisa naik lebih dari 1000%. Bagaimana fokus spillover ini akan kita jelaskan di slide berikutnya. Apa itu fokus spillover? Jadi fokus spillover ini yaitu adalah sebuah fasilitas dari komunitas kami atau dari tim kami yaitu tim bangkit. Pada saat Anda bergabung, tim bangkit akan mengcover Anda atau membantu Anda sehingga tugas Anda sangat ringan sekali. Anda tinggal mengenalkan teman Anda ya. Maksimal tiga orang, tidak perlu banyak-banyak, satu orang juga boleh. Nah, yang ha akan harus yang harus Anda lakukan pada tiga orang teman Anda, Anda cukup diam saja dan biar tim yang menjelaskan tim bangkit akan membantu Anda untuk menjelaskan kepada teman Anda yang kita sebut aja ABC ini. Ya, tim akan menjelaskan pada ABC. Pada saat ABC tertarik untuk gabung, mereka akan diaktifkan di bawah Anda. Ya, nah kita lihat di sini. Ketika ABC ini sudah bergabung, tentu kan mereka juga mereferensikan teman. Si A, misalkan, dia punya teman namanya D. Apakah Anda kenal dengan si D? Apakah B dan C kenal dengan D? Belum tentu ya, ya bisa aja nggak kenal. Tapi ketika si D ini juga bergabung, setelah dijelaskan, maka dia akan diletakkan di bawah ABC. C dapat duit nggak ya? B dapat duit nggak ya? A juga dapat nggak ya? Dan Anda juga pasti dapat. Inilah kemudahannya. Nah, pada saat B juga mengenalkan teman, mereferensikan E dan F, saat E dan F juga bergabung, ini juga akan diletakkan di bawah DCBA dan Anda. Sehingga semuanya akan mendapatkan hasil. Jadi kerjanya secara tim, secara bersamaan. Kemudian ketika Anda juga dapat hasil, misalkan Anda kenal dengan teman si G, si G ini juga mau gabung, kira-kira diletakkannya di mana? Anda tentu kebayang untuk mengisi pasangannya. Nah, di fokus spillover Anda dilarang untuk mengerjakan pasangan sebelum Anda memiliki 10 orang. Sehingga kalau G ini gabung, karena di sini Anda belum memiliki 10 orang, maka ketika si G bergabung, Anda harus meletakkannya di bawah F. Sehingga F, E, D, C, B, A semua juga sama mendapatkan uang. Anda juga dapat uang. ya. Nah, tim juga tidak diam saja. Tim kerja setiap hari ketika melakukan penjualan pun itu juga akan meletakkan di bawah anda sehingga semuanya juga bisa merasakan hasil. Ini kita sebut dengan K1. Saat K1 Anda mencapai 10 orang, ya di mana 3 dari Anda dan yang lainnya dari teman-teman Anda, Anda sekarang bisa mengerjakan K2. Nah, saat Anda mengerjakan K2, Anda tinggal panen setiap hari. Masalahnya sekarang anda kan tidak pernah tahu nanti di K1 ini ada siapa Ya, coba bayangkan ketika ada satu orang di K1 bisa menjualkan seharinya minimal 10 kartu, berapa ribu yang Anda dapatkan? Dan bagaimana kalau di K2? Jika di K2 ada satu orang yang menjualkan minimal sehari 10 kartu, berapa pasang yang Anda dapatkan dan berapa juta yang akan Anda dapatkan? Sangat luar biasa ya. Sekarang keputusan berada di tangan Anda. Tim kerja tidak akan pernah menunggu Anda. Ketika Anda hari ini memutuskan untuk siap menjalankan bisnisnya, saya sarankan Anda untuk segera masuk ke dalam tim. Karena tim kerja akan langsung membantu Anda dan Anda akan langsung berada di bawah tim kerja. Sehingga hasil penjualan tim kerja setelah Anda bergabung ya, maka tim kerja akan membantu untuk meletakkan orang di bawah Anda. Sehingga kenal atau tidak kenal Anda dengan orang-orang yang dibantu oleh tim kerja ya atau mungkin ini juga hasil Anda, semua masuk di bawah Anda. Semua masuk ke Anda hasilnya. Berapapun yang dijual oleh A, B, C, D, E, dan seterusnya, itu adalah hasil bagi Anda. Karena Anda gabung cepat atau ada Anda gabung duluan. Namun, kalau Anda nggak mau gabung sekarang atau Anda nggak gabung cepat, ya kami tidak memaksa sih, ya. Tapi ingat, tim kerja tidak akan pernah menunggu. Tim kerja setiap hari akan selalu memasang orang dan setiap hari akan selalu melakukan penjualan. Sehingga kalau Anda tidak mau gabung sekarang pun, ya, tim kerja tidak masalah. Karena tim kerja tetap melakukan penjualan dan akan memasang orang, yaitu ABC yang seharusnya ABCDE ini bisa berada di bawah Anda. Namun karena Anda tidak gabung sekarang, maka ABCDE kami aktifkan duluan. Sehingga ketika Anda bergabung ya dalam kondisi terlambat, besok, dua hari lagi, entah atau minggu depan, maka posisi Anda sudah berada di bawah ABCDE. Sehingga potensi mereka akan hilang. Anda akan kehilangan potensi. Bayangkan kalau salah satu orang di antara ABCDE ini adalah seorang master atau dia bisa menjualkan minimal sehari 12 kartu, maka Anda kehilangan potensi. Sangat disayangkan sekali. Kira-kira menurut Anda enak jadi pertama ya atau jadi yang terakhir? Menurut Anda yang lebih enak, Anda berada di atas ABCDE atau orang-orang berikutnya atau Anda yang akan berada di bawah orang yang berikutnya. Jadi keputusannya hari ini berada di tangan Anda. Saya hitung dalam hitungan ketiga ya, per detik akan ada orang yang join. Satu, dua, tiga. Apakah Anda memutuskan atau tidak hari ini? Yang pasti, kalau Anda hari ini memutuskan untuk bergabung atau join, maka Anda akan mendapatkan potensi yang sangat luar biasa. Ini adalah legalitas perusahaan kami, PT Duta Network Indonesia, berkantor pusat di Solo Paragon, yaitu Jalan Dr. Sutomo, lantai M106, Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Bisa Anda cek nomor teleponnya, bisa Anda cek alamat emailnya dan websitenya, dan Anda bisa cek juga legalitasnya, ya. Sehingga perusahaan kami adalah perusahaan yang sangat aman. Sekian penjelasan mengenai usaha PT Duta Network Indonesia, dan mengenai komunitas kami Tim Bangkit, saya sangat sarankan pada Anda untuk segera mengambil keputusan dan untuk segera mengambil potensinya. Salam keberkahan, salam bangkit. Saya Tegar Prajaksa.